Bună ziua! În acest video o să facem un unboxing la un ATV de uh, fumător de 200 ROS pe 10 de la KXD Moto Germania. Abia a sosit, abia l-am descărcat, este proaspăt cum s-ar spune. Da, deci roțile pe 10, avem aici caracteristicile. Uh, deci acestea sunt dimensiunile pachetului 162 de kg cu tot cu ambalaj, 150 de kg are el, greutatea proprie. Ok, o să-l desfacem și o să vedem ce este înăuntru. Ok, deci așa arată ambalajul. După cum observați, este un carton foarte gros. Are și niște bucăți la colțuri. Da? Și așa arată ATV-ul. Da, avem aici plăcuța. Ok. Da, așa vine ATV-ul. Da. Ok, o să desfacem și folia de pe el. Da, aici avem plăcuța cu seria, greutatea proprie, greutatea suportată și modelul. Aici este un certificat de conformitate. Da. ATV 200 cm cubi da, Germania și așa arată certificatul de conformitate. Așa. Avem faruri cu uh, LED, după cum observați. Da. Așa. Și vom desface să vedem ce mai avem. Aici avem niște uh, sticăre. Da. Ok, un set de sticăre. O să le punem deoparte. Așa, acesta este ghidonul. Aici este trusa împreună cu uh, diverse șuruburi pentru montaj. Deci acestea sunt aici avem nevoie pentru montaj. Așa, aici avem anvelopele. Da. Ok, aici avem un portbagaj, roata din spate. Scoatem ușor. aici este amortizorul. Aici avem releu de încărcare, releu de pornire. Acesta este stopul. Deci avem un stop mai mare. Ok. Desfacem deci mai departe și ne apucăm de ansamblat. Ok, deci așa arată. Acestea sunt portbagajele, anvelopele și aici este ATV-ul. L-am suspendat ca să fie mai ușor și vom începe montajul. Ok. Deci aici avem amortizoarele. Da. Pivoții superiori care se vede că sunt mult mai mari decât cel de 150. Fuzeta și butucii la fel mai mari pivotul inferior. Avem alte brațe cu alte bucși. Aici avem motorul. Da, este cu turbină de aer. Ok, are maneta de la schimbător. Poziția o are schimbată, este mai jos. Dar la cel de 150 era undeva pe aici, poziționată în zona aceasta. Deci inversorul este undeva aici în spate. Da? Aici este pinionul. Ok. Avem carburatorul. Da. Amortizorul de pe spate. Eșapamentul. Așa, aici este filtrul de aer, cutia de la filtrul de aer. Aici este capacul de la transmisie. Avem electromotorul. Se vede că este mult mai mare carcasa de la cilindru față de cel de 150. Ok, vom începe să montăm din, uh, din spate da? Uh, uitați și discul de frână este mult mai mare decât uh, modelul de 150. Așa, așa arată din spate. Vom începe cu acest, acești doi suporți pentru porbagaj. Vin aici în spate și prind uh, inclusiv eșapamentul o să prindem aici și apoi roțile și ne mutăm către față. Ok. Punem suportul de spate. Îl fixăm provizoriu în cele două șuruburi. Noi o să-l strângem definitiv pentru a veni și cu porbagajul să facem uh, reglajul mai în spate, mai în față, mai sus, mai jos. Ok, la fel și pe celălalt. Acesta vine deci cu tamponele acestea pe tobă. Să țină și toba. ok. După ce am uh, pus uh, suporții, venim cu portbagajul de spate. Uitați de ce am zis că să nu le fixăm, ca să putem să, să venim cu ele pe găuri. Da, punem șuruburile. începem să le strângem și apoi să-l să, uh, -l, să -l ajustăm puțin. Ok, după ce l-am centrat, deci putem să ne jucăm cu el stânga-dreapta, îl, îl centrăm cât de cât și apoi începem să strângem șuruburile și cele de jos. Îl ținem contra dedesubt și începem să strângem. Ok, mai departe ne mutăm către jumătatea TV-ului, uh, montăm scărițele fiind prinse cu șuruburi mici. Le fixăm și revenim. Ok, am fixat scărița, ori bagajul e în regulă. Ne mutăm și pe partea cealaltă, la fel să fixăm scărița, apoi la porbagajul din față. Ok, am pus și scărița de pe partea dreaptă. Uh, ne mutăm la uh, partea din față, vom pune bulbarul. Deci acesta vine prins aici jos și apoi în partea de sus. Ok, prindem cele două șuruburi, le apropiem. Nu le strângem definitiv ca să-l putem regla, îl lăsăm aici momentan și venim cu partea de sus. Ok, desfacem șuruburile acestea pentru a prinde partea de sus a porbagajului. Ok, le punem deoparte că o să ne trebuiască, la fel și acesta. Ok, venim cu porbagajul din față. Prima oară punem masca. Aceasta trebuie să intre puțin din fața TV-ului către spate, ca să fixeze. ok. Am pus masca. Acum venim cu portbagajul. Ok. Facem și în partea cealaltă. ok. Mai departe venim cu bulbarul, îl ridicăm și venim cu șuruburile de sus prin portbagaj și prin bulbar. Ok, după ce am pus și piulițele pe dedesubt, o să-l uh, centrăm puțin și strângem toate șuruburile. Ok, am strâns bagajul de față. Acum, dacă toți suntem aici sus, prindem și coarnele am prins și ghidonul. Acum mai avem decât roțile de prins și am terminat. Ok, mai departe punem capătul de bară pentru a monta și roata Siguranța. Așa. Acum desfacem prezoanele, priorițele de la prezoane. ok, venim cu roata. Uh, la rost să aveți grijă că au uh, sens de rotație. Da, deci vă uitați la săgeată. Oricum vă puteți da seama și de pe, uh, din profil că vine v către fața ATV-ului. Dacă puneți invers, va veni către spatele ATV-ului. Apoi strângem piulițele provizoriu și apoi când îl vom da jos o să le strângem definitiv. La fel facem și pe partea cealaltă. Ok, la fel și în partea cealaltă. Capătul de bară. sicurezza Îi desfacem piulițele. Strângem piulițele. Și ne mutăm la roțile de pe spate. Ok, mai departe roțile de pe spate. la fel și cealaltă. Desfacem piulița. Venim cu roata. Ok, acum îl vom da jos, vom strânge roțile, punem bateria și îl vom porni. Ok, acesta este, deci am pus bateria, i-am pus uh, benzină, cam așa arată. Ok, haideți să și pornim. Punem contactul, verificăm să fie pe liber, butonul de scânteie, ok, apăsăm frâna și dăm la automat. E prima pornire, deci până o să vină benzină o să pornească un pic mai greu. okey campur mix mai trebuie reglat puțin. după ce l-am lăsat puțin să se încălzească face, cât de puternic este motorul. O să-l scoatem și într-o probă să vedem ce poate, să vedem diferența. Uh, nu v-am arătat farurile, o să vă arăt și farurile. Da. afară le cu LED sunt mult mai puternice, într-adevăr. Cum v-am spus, o să scoatem într-o probă să vedem ce poate. Pentru moment cam asta a fost. Vă mulțumim pentru vizionare și nu uitați like și abonare la pagina noastră.